y ayudarte de papi o mami. amigos favorito? Amiguitos, y no olviden suscribirse a nuestro canal. Amarillo. Ver y no olvides de ayudarte de papi o mami.

Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Yankee Doodle went to town a riding on a pony, stuck a feather in his hat and no olviden de darle la y no olviden de suscribirse a nuestro canal.